Halo guys, balik lagi di masa putra. Oke, kali ini gue akan yeah. Uh, unboxing lagi Barusan gue unboxing helm Terus paketnya datang langsung datang itu Ini dia paketnya Ini paketnya dari ini pesan buka lapak. nah mari kita buka apa dalam isinya mari kita buka nah ini guys udah gua buka kita buka lagi banyak juga guys tapi aman packingnya packingnya baik packingnya bagus guys dapat bonus stiker ya stikernya Apa nah, apa isinya uh, 19 helm buat helm gua yang tadi nih bagus ini ada uh, eh, 3M ya nih oh uh, ya uh, warnanya dark padahal gue pesennya smoke tapi bagus nah ini adalah peta ini ntar gue foto biar lebih jelas cara pasang ini cukup juga tinggal kita tempelkan ke tengah tinggal dipasang di sini nah seperti ini ya kita pasang sekalian dari teman ini kita copot nah ini juga masukkan ke dalamnya kita pasangkan helmnya dengan rapi yuk lalu yang sebelah sini tembokkan yang sebelah ini juga sebelah kanan juga nah selesai beginilah jadinya nah menempel dengan rapi ya seperti ini fungsi dari spoiler sendiri cuman variasi dan agar terlihat seperti aerodinamis ini nama dari samping depan samping lalu belakang ya teman-teman terima kasih sudah menonton ya jangan lupa like subscribe and share kasih.